að margir af þeim sem sætar ansók sérstak saksóknar á Íslandi verði saklausir dæmdir. Já, að öllum líkindum minu þeir dæmast saklausa verður þess að það skortir lög til að dæma eftir og enn sefur alþingi. Alþingi Íslandinga setur ekki þau lög sem þarf til að sakfella þá sem rændu algjörlega laust öllu sem hægt var að festa hefndi á. Til þess að kórona þann hlíkalega síðferðisbrest, til þess að fullkomna nýðurlægingu þjóðverðinar algjörlega, hafa stjórnarmann bakkasýstu ríkisins leift sér í sínu samviskuleysi, sínu algjörlega síðferðilega svelti, að ráða einn af gerendum engavæðinga bakkana, einn af þeim gerendum sem fann standi sig á bakvið ábyrð annara sem fórstjóra bankasýslu ríkisins. Við þurfum síðan að horfa upp á þennan þessa menn, semja þær eigur sem þjóðin hefur tekið til sín. Það er að segja bankarnir sem eru eigu þjóðarinnar. Hvenær er nóg komið, kæru vinnir? Hvenær er nóg